fuck home the boys. ibana sambe ngithole ibayibala next thing sesidakiwe sijabulile sesiplakile abantu abajabule baphuze bajayive bajuluke next thing sesidakiwe sijabulile sesiplakile abajabule baphuze bajive mabajuluke abajabule baphuze bajive mabajuluke baphuze badakwa abantu abajabule abajabule mara wona nto ayikhethetsa mara this time kali fuck on the boy.